那么，今天我们 GL Tech 就带大家一起深入讨论一下加密钱包这个话题。 我们这一期节目会介绍第一加密钱包的分类，这一次是从更加硬核、更加技术的角角度来讲的分类。那是分为确定性和非确定性的钱包。第二呢是将详细讨论一下 MetaMask 钱包的技术。那最后为了安全度过加密币的寒冬，JL Tech 和大家分享一个小教程，如何提升 MetaMask 钱包的安全性。 如果你只对其中的某一个部分感兴趣，你也可以直接跳到感兴趣的部分。 那 Geotech 已经在区块链常识快速问答这个系列的第十五期加密钱包普及过了加密钱包的基础知识。我们是以那期节目作为基础，然后继续深入讨论加密钱包的技术。有兴趣或者是对加密钱包这个技术不是很了解的朋友们，可以在下方或者是上方查看链接，点击然后观看。好了，我们废话不多说，马上进入第一个主题：加密钱包的分类。 在讨论硬核加密钱包分类之前，我们先复习一下区块链上的账户这个概念。这里主要指的是以太坊区块链。以太坊上的账户有两个类型，一个是外部账户，简称 EOA，还有一个是合约账户。我们先看到外部账户，用用户利用外部账户可以查看以太坊的余额、转账等等。这个外部账户受用户的私钥控制，没有其他的关联代码。合约账户及智能合约账户。 各账户有相关联的代码，如果用户通过外部账户转账，会触发合约账户，那合约账户的代码就开始执行了，或者是由其他合约账户代码触发此合约账户，然后此账户开始执行代码。我们已经在区块链尝试快速问答里面说到过，加密钱包的本质其实是一个储存和管理用户密钥的软件，例如 MetaMask 小狐狸钱包，它的浏览器拓展程序是变成了一个用户的界面 （client end）。 运用用户与区块链进行交互，将某种币从一个账户转移到另一个账户，然后呢还可以查看余额、管理密钥、签署交易。加密钱包从更加硬核、更加技术的角度来讲，分为确定性和非确定性钱包，它们的区别在于密钥是否相互关联。非确定性的钱包 （non-deterministic wallets） 是由随机数生成密钥，而且这些密钥不相互关联。 传统的以太坊钱包就是非确定性钱包，储存随机生成的密钥。确定性的钱包 （Deterministic Wallets） 生成密钥是由一个主密钥生成子密钥。在确定性钱包中，密钥相互关联，子密钥可以使用主密钥复重复生成。MetaMask 小狐狸钱包使用的就是确定性钱包的技术。确定性钱包会为每个地址生成一个新的钱包文件。 备份和恢复可能会更加麻烦一些。那使用过 MetaMask 小狐狸钱包的朋友们，应该对种子 seeds 不会陌生。seeds 就是种子，是一系列的英语单词，我们有时也叫它助记词。 使用这一些助记词，我们可以恢复自己的密钥，并且非常便捷地导入和导出钱包，甚至通过它将密钥迁移到别的钱包应用程序。例如，我们甚至可以使用 MetaMask 的助记词，将钱包导入到 Rainbow 或者是 Argent 移动应用程序。所以，这些助记词非常的重要，我们千万不能分享自己的助记词给别人，也不推荐大家使用电子形式来记录它。 确定性钱包技术最先进的形式是分层确定性钱包 （Hierarchical Deterministic Wallets），基于的是比特币的 BIP 三二标准。从它的名字我们就可以得出，这种钱包是树状结构，由父密钥派生出子密钥，然后子密钥派生出一系列的孙密钥。然后我们稍微拓展一点，介绍一下智能合约钱包，例如 Argent 和 Genesis Safe 就是智能合约钱包。 我们在节目刚开始介绍过以太坊的账户，它有外部账户和合约账户之分。那类似上述的账户制的分类，钱包中的智能合约钱包就是基基于智能合约的。智能合约钱包可以使用代码逻辑实现更多的功能，例如无需助记词就可以恢复密钥、自动阻止不信任合约的转账、设置转账限制、账户冻结等功能。 这是一个用 Solidity 语言编写的简单的智能合约钱包的示例，包含了简单的转款、查询余额的功能。好了，我们现在正式进入 MetaMask。MetaMask 这个有个小狐狸脸的钱包，是由区块链软件公司 Consensys Software 开发。开发人员通过 JavaScript 插件实现 MetaMask。 与去中心化应用程序之间的连接，因为公共区块链的节点会不断同步网络状态，并检查已经记录好的交易历史。那 MetaMask 钱包可以将用户连接到这些公共的区块链网络，便而且可以允许用户从中读取和写入数据，实现连接的这个标准叫做。 JSON RPC 标准，MetaMask 是一个非托管钱包，意思是用户自己持有私钥，并没有将私钥托管给其他人。MetaMask 不存储有关钱包的任何数据，用户看到的所有的内容都是本地级别的浏览器或者是移动应用程序中的。用户使用 MetaMask 钱包时，总使用了三种方法来保护自己的钱包，第一就是之前提到过的助记词，也叫做种子 seeds。 第二个是私钥，第三个是密码，就是登录密码，呃，用来解锁应用程序的这种。例如像 Face ID，是解锁移动设备钱包的这样的一个密码。那么 MetaMask 钱包的核心功能呢，有管理账户，就是创建、导入和导出账户，连接硬件钱包这样一些；然后还有连接公共区块链网络，然后是签署交易、转账、智能合约交互，这样允许用户确定每笔交易的 Gas 的价价格。 那么还有使用法定货币来购买加密货币，使用什么 MoonPay 啊、Transact、Wire 等等。那么还有一个交换代币，就是 MetaMask Swap 这个功能。那么还有是显示这种你已经有的资产，像 ERC 二零的代币或是 F T 代币。那么还有可以显示交易记录，还连接到 D App 这样子一些。另外，MetaMask 还提供用于做实验的 MetaMask Flask。 MetaMask Flask 不像 MetaMask 钱包应用程序使用的是带有限制的，但是稳定的 API UX 接口。MetaMask Flask 允许允许开发人员引入代码片段来扩展原演码的功能，并创建全新类型的 DApp。例如，在 MetaMask Flask 平台上，MetaMask 开发人员和来自 ChainSafe 的开发人员合作开发了 MetaMask Snap。这个 MetaMask Snaps 功能包括拓展 MetaMask JSON RPC 的 API 接口等等。 首先，我们要保证下载 MetaMask 应用程序是从官网下载的，因为现在有很多诈骗网站和诈骗 A P P，请大家从官网 metamask.io 点下载。另外，我们已经强调过很多次的，一定不要将自己的种子助记词泄露给其他人。 其次，在设置自己的应用程序登录密码的时候，要使用强密码，意思是数字符号字母大小写混合组成的这种密码。还有，要选择能信任信任的去中心化应用程序连接到 MetaMask 上，这些都是基本的安全操作。接下来，我们进入到 MetaMask 来进行能够提升 MetaMask 的安全设置。首先，我们先设置浏览器拓展程序的 MetaMask，点击右上角的小圈圈，找到设置。 然后在左边的标题栏当中，我们找到高级，然后往下拉，看到自定义锁定时间，把它设置在五分钟以内，然后点击保存。然后再在左边找到安全与隐私。 这些显示收到了交易，使用到钓鱼网络检测，这些它都默认的是启用。然后这些这两上面两项呢，先保持它的启用，然后把加入 m e t a m a t r i c s 这个地方关掉，然后再找到提醒，然后它也是默认的都是启用，所以我们就保持它启用的状态。然后再找到实验性，然后也是默认的都是关闭，所以我们也保持它的关闭就可以了。 最后我们看一下 MetaMask 怎么连接硬件钱包，也是在右边这个小圈圈点击出来就可以看到这个选项。然后我们把它锁定。现在我们来看一下移动端的 MetaMask 的安全设置，它的这些设置都在左边这一栏三个横杠这儿。打开之后，我们找到设置，然后点击安全和隐私。好，往下拉，找到也是这个自动锁定这一栏，然后。 它的默认是三十秒，所以我们就是让它尽量是在三十秒之内选择使用 Face ID 登录，然后是经常要清除隐私数据和历史记录和浏览器的这些 Cookie，那仍然是保持隐私模式打开的这个状态，然后我们不参加它的 Meta Matrix，所以把这边关闭掉。 好了，按照上述这个小教程，我们就可以进行 MetaMask 安全性的一定的提升了。还有一点，大家要记住，就是一定一定只将自己的 MetaMask 连接到值得信任的 DApp 上面，在点击信任这个按钮之前，请一定要三思。好了，这就是 GL t e c h 为大家准备的关于加密钱包的特别节目，干货满满，希望大家可以收获颇多。对于比较难理解的地方，大家可以多看几遍，或者是下方留言和 GL t e c h 一起讨论。 如果你还有想要探索的新的话题，也欢迎下方留言。那我们就下期再见喽。如果你也对区块链感兴趣，或者对这期节目有什么想法，欢迎下方留言讨论。接下来，GL Tech 还会为大家带来区块链领域不同的热门话题，期待下次见到你。